à tous, c'est Ils éléments de la police Aujourd'hui, tu as beaucoup de demandes et que les gens aiment bien le japonais, on va faire draguer des filles avec du japonais, partie 2. Vous allez kiffer, vous allez être arabe. Donc, yoroshiku Voilà. すみません、辻村だけ。すみません、excuse me, excuse me, Yo fashion, fashion, nice. You know, I uh, create o e を作ってるの。すいませんそれどっから見てすごくファッションが良くて、もう喋ろうと思いました。もうファッションがいい。ファッションファッションが超気に入っとて、ファッション。でもとっても今、見て。すいません、ちょっとどうも。 あ遠く行ったんですけどなんかファッションがすごく良くてもう来ましたよファッションがファッション you know ファッション good ファッションファッション no you ファッションがいいあの because I create clothes you know create clothes you know so I like your fashion いいどうだったの where you very どこでおいいねモノプリいいねどこ行くのモノプリどこの Monoprix, saint Oui, oui Monoprix, c'est une marque... Euh... paul non, ça, à non Hôtel de ville, non, ça, non, Monoprix. Non, il y en a un... Euh, il y en a un qui est là-bas, si vous continuez cette détruire, après à gauche. Alors, English, d'accord, mais close it. Fashion, fashion yeah. Fashion がいい、fashion nice. Japanese, non Japanese Go Japanese You want y o n a m e c o u want go dame yo c o u want go dame? I don't speak English ちょっと困るなじゃあ My name Rikyu My name is Rikyu Yes What's your name? Come Come Come Come Come s c o u c d we come? No m h Ah, m k r a m o k a c And your name? l a b c a いいねいいね c れ黒で c 服作ってるの服作ってる è quel c l o s e s so そうそうだからどっか見てもファッションがいいもうクロージスがいいクロージスナイスちょっと待ってちょっと待ってよだからうちの名前はねリキュと申します名前はどうぞ Your name Don't have name 名前ないの名前デボラ違うデボラじゃないデボラミツキな名前ミツな、うん、名前は名前名前ないのない名前 れひどいね、ちょっと。名前ないの、ちょっと。No name. Okay, okay. Uh, uh, uh, uh, okay, it's Monoprix. Mm -hmm. uh, it's a brand where you can find uh, in all Paris. And, mm -hmm. um, you can find it in England, I think so. Okay, anyway, you go straight and then you go left. I think it's uh, at 5 minutes from. Okay. なるほど、いいね。君ね、ナイスですね、ナイスな人。いや、ナイス、ちょっと、早く、ちょっと、ナイスな人。あの、今度、あの、時間があったら、パッチ呼ぶ。あの、 I do, no, the English, ah, I do, you know, fashion party. many people of uh, fashion clothes come, ouais. you know, and ah, bow, to mm. ah, Facebook by Facebook, And other Facebook. Okay. Facebook, Facebook, とベナンいいでしょうミニョンガルソンミニョンガルソンどう喋らねえよちょっとあの日本語やります日本語でジャパニーズお願いします日本語ダメ日本語でしますジャパニーズジャパニーズジャパニーズおイングリッシュジャパニーズダメ困るねもうイクラムさん困るねイクラムさんイクラムさん困るイクラムさんちょっとプロブレムプロブレム だってさ、なんだもん。あ、いいねナイスギモフンいいねギモフン落ちいいねラニスターラニスターラニスターのブラックラニスターの見るブラックラニスターのん通あのやあのやるスタッフあのと <laughs> 写真でいや俺日本語で日本語スタッフ OK あとはまあスタッフでここでね待ってね Ok, Donc, En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez, vous pouvez lâcher un un pouce bleu, bien sûr. Partagez la vidéo comme un biblette, pour vous faire tourner la vidéo, faites tourner la vidéo. Et euh, voilà, c'est important. Et sur Instagram, bien sûr, sur Snap, Allez, à la prochaine, donc. On est donc. Merci.